Baik, satu semester sudah lalu dengan cepat. Ha? Saya masih ingat hari pertama kuliah pengenalan, tapi hari ini sudah sampai kuliah akhir. Minggu depan tak ada kuliah, jadi kita boleh tumbuhkan masa untuk ha, membuat revision. Uh, dalam kuliah ini sebenarnya saya cuma nak wrap up ataupun memberi kesimpulan kepada keseluruhan khusus ini uh, dengan impas kembali apa yang kita telah belajar dan juga pada hujungnya saya akan menunjukkan beberapa contoh soalan dan contoh jawapan. Tetapi itu cuma contoh saja, okay Jangan harap-harap bahawa dia akan keluar. Saya cuma nak menekankan apakah cara yang baik sekali untuk menjawab supaya kita tidak menyeleweng ha, daripada Uh, apa yang dikenaki. Um, peperiksaan untuk khusus ini saya rasa jadual waktu peperiksaan sudah keluar dan telah ditetapkan pada 9 hari bulan Jun waktu petang. Tempat dia saya tak tahu lagi. Ha, mungkin ha? DKS. DKS lah. Apa buat dalam Dewan Kuliah? Oh. DKS pun macam tu kan tak apalah kita 50 lebih saja jadi mungkin cukup dah ha. baik ya ha. ok uh, ah, sebenarnya uh, saya menawarkan 8 soalan dalam peperiksaan akhir kita perlu jawab 4 saja 4 ha. sumbernya adalah soalan esay ha. tak ada objektif ha. semua esay dalam masa 3 jam Baik, uh, untuk imbas kembali, kita lihat apa yang kita telah belajar. Sebenarnya anda tidak rasai uh, saya telah membahagikan struktur khusus mengikut tiga bahagian. Bahagian pertama itu ialah bahagian kaji iklim fizikal di mana kita belajar tentang unsur-unsur iklim ha? uh, macam sistem matahari sebagai uh, sumber tenaga bahangan bumi dan keseimbangan, faktor-faktor mempengaruhi bahangan, uh, kitaran dan musim, ciri-ciri atmosfera, semuanya adalah kaji iklim fizikal. Kita tidak ada uh, kaitkan dia kepada sistem lain. Huh? Ha? So, kestabilan atmosfera jisim dan sebagainya. Kemudian, kita ada bahagian uh, yang berkait dengan pencemaran dan iklim dan juga pemanasan global. Huh? Ha? itu adalah satu lagi uh, penekanan dalam khusus ini sebab isu pertama sekarang uh, yang mempengaruhi masyarakat dunia adalah pemanasan global, perubahan iklim, El Nino uh, dan sebagainya. So, itu adalah satu bahagian yang sangat penting ha? dan yang mempengaruhi kita di Malaysia, Asia Tenggara adalah jerebu. Kemudian uh, bahagian C adalah berkait dengan kaji iklim gunaan iaitu bagaimana uh, iklim boleh diaplikasikan kepada masyarakat manusia. Jadi kita akan telah uh, menyentuh dan meninjau tentang bagaimana iklim itu sebagai sumber uh, iklim itu sebagai uh, pengaruh dalam seni bina, dalam pertanian, dalam industri, uh, dalam kesihatan, uh, tenaga suria sebagai tenaga masa depan dan juga sebagai bencana. Ha? Dan akhir sekali bagaimana manusia berinteraksi dengan iklim. Jadi pokoknya ada tiga bahagian yang penting itu. Jadi fokus saya uh, dalam peperiksaan itu saya akan ambil soalan dalam ketiga-tiga bahagian itu. Bukan semuanya dari satu bahagian. Jadi ketiga-tiga bahagian pun ada soalan yang akan ditawarkan. Okay? Jadual kuliah kalau kita masih ingat ha, mulai minggu pertama adalah sebegini. Ha, Ah, topik-topik uh, dia kuliah 1 2 3 fokus kepada uh, pengenalan dan juga kenapa perlu kita kaji iklim, uh, apa kepentingan iklim, pendekatan sistem dalam iklim, tenaga dan perkaitan dengan iklim. tu kuliah 1 2 3, kuliah 4 dan 5 khusus uh, menekankan tentang matahari sebagai sumber tenaga tunggal, bagaimana matahari mempengaruhi iklim, tenaga dan sebagainya. Kemudian kuliah 6 dan 7 fokus kepada kemusiman, ya, perubahan musim. Ah, bukan sahaja di luar negara tetapi juga di Malaysia dan ah, dalam minggu keempat kita telah ah, menjalankan satu lawatan ke Taman Negara Pulau Pinang ya kerana kita ada masa yang seronok ha, masa itu sedang kita membuat sedikit ha, kajian ha, memantau iklim dan sebagainya ha. masih ingat ha, kita di Taman Negara Pulau Pinang dan uh, eloklah kita ingatkan apakah kepentingan hutan ha, Taman Negara Pulau Pinang uh, dengan kaitan dia dengan iklim bagaimana hutan itu mempengaruhi iklim dan iklim itu mempengaruhi hutan. Seterusnya, kita beralih ke atmosfera, meneliti tentang ciri-ciri atmosfera, fungsi dia dan sebagainya. Atmosfera sebagai sangat penting melindungi manusia. Ah, berkaitan dengan itu, kita mengkaji tentang ozon. Ha? Ozon sebagai satu lapisan yang sangat penting untuk melindungi manusia dan juga hidupan lain daripada sinaran berbahaya. Kemudian kuliah 12 13 beralih kepada pencemaran udara, berbagai unsur pencemaran, uh, sumber-sumber pencemaran semula jadi dibuat oleh manusia dan juga uh, yang interaksi antara kedua. Kemudian bagaimana kita uh, juga melihat jenis-jenis pencemaran macam jerubu, pencemaran uh, primer, pencemaran sekunder dan juga bagaimana kita menangani isu ini. Okey. Terusnya uh, kuliah 13 adalah berkaitan dengan iklim di bandar. Bagaimana iklim di bandar itu berbeza daripada iklim di desa atau di luar bandar. Kita telah meneliti tentang suhu, tentang kubah habuk, tentang uh, pulau haba bandar, macam-macam ha, dalam situ menyebabkan iklim di bandar begitu unik yang berbeza daripada di luar bandar. Kemudian kita terus uh, meneliti tentang kestabilan atmosfera, uh, bagaimana atmosfera boleh jadi stabil, tak stabil dan juga uh, keadaan stabil bersyarat. Seterusnya topik yang sangat hangat uh, pemanasan global yang sekarang uh, mempengaruhi masyarakat dunia. Uh, semua negara telah dipengaruhi dan menjadi isu berdebatan antara bangsa yang sangat-sangat menakutkan eh, masyarakat dunia ialah pemanasan global. Kita telah meneliti tentang sebab-sebabnya, bukti-buktinya dan juga cara-cara menangani isu itu dari segi uh, global antara bangsa daripada segi uh, nasional dan juga dari segi individu. Seterusnya uh, iklim aplikasi iklim ha, ataupun iklim uh, kaji iklim gunaan kita telah meneliti tentang bagaimana seni bina dipengaruhi oleh iklim, bagaimana kita boleh uh, menghasilkan seni bina mesra ha, atau hijau yang tidak mempengaruhi iklim. Kemudian uh, agro iklim, iklim dengan pertanian, ha, uh, iklim dengan industri dan dalam industri itu ada bahagiannya industri pelancongan, industri uh, sederhana dan kecil IKS dan juga industri pembuatan. Uh, beberapa industri uh, telah diambil sebagai contoh. Kuliah 12 adalah berkaitan dengan bencana iklim, uh, termasuklah ribut, banjir, kemarau dan sebagainya. Ehm, dan juga 12 iklim do, uh, eh, kuliah 12 adalah iklim dengan kesihatan kita telah memberi fokus kepada uh, demam denggi sebab dia banyak mempengaruhi uh, orang di Malaysia ya. demam denggi tapi selain dari demam denggi ada juga malaria dan sebagainya. Seterusnya uh, kuliah 22 dan 23 adalah berfokus kepada sumber air ah, dan juga iklim. Ah. Sumber air sangat penting. Ah. Sedang kita berbincang di sini, kawan-kawan kita di Selangor ada catuan air. Tapi baru-baru sudah berhenti saya rasa. Tetapi diramalkan El Nino akan datang pada bulan Jun, Julai dalam tahun ini. Dan diramalkan El Nino itu lebih hebat, lebih teruk berbanding dengan tahun 97. Tahun 97 El Nino besar sangat besar uh, telah membawa kemarau yang besar yang panjang dan juga juga telah menyebabkan krisis air uh, di merata tempat di Malaysia termasuk juga Pulau Pinang. Um, so mungkin pada masa depan ni uh, yang terdekat ada juga masalah besar dari segi krisis, krisis air. Kemudian uh, Kuliah 24 adalah berkaitan dengan kumpulan udara, ya, bagaimana kumpulan udara mempengaruhi iklim dan kuliah 25 ini kuliah terakhir saya akan bincang tentang imbas kembali seluruh khusus. Kemudian uh, yang pokok sangat mungkin menarik perhatian semua orang adalah bagaimana kita nak jawab soalan. Ya. Soalan-soalan itu adalah contoh saja, jadi saya pilih untuk... Uh, Ah, sebagai contoh bagaimana kita boleh mendekati dan mendapat uh, makan yang baik tapi dia bukan ramalan soalan ha? macam ramalan cuaca ok 9 Jun adalah exam pukul 2 petang ha? 2 petang kan sebab dia bukan Jumaat kalau Jumaat pukul 3 uh, ah, dan di DKS Singapura ha? Dewan Kuliah Singapura Saya akan menawarkan 8 soalan, anda pilih 4. Ha? 8 soalan itu diambil dari ketiga-tiga bahagian A, B, C, A, kaji iklim fizikal. B, uh, perubahan iklim, pemanasan global dan pencemaran. Dan bahagian C itu kaji iklim gunaan atau aplikasi. Dan anda perlu jawab 4 soalan dari 3 jam saja, dalam masa 3 jam. Semua soalan adalah soalan esei dan setiap soalan membawa 25 maka, Ha, tak ada perbezaan. Jangan jawab 3 soalan, jangan jawab 5 soalan. Okey? Jawab 4 saja. Setiap tahun ada orang jawab 3, ada orang jawab 5. Sering ada orang jawab 6 pun. Ha. Ini menyusahkan kita sebab bila jawab 6, pemeriksa kena periksa semua dan pilih 4 yang terbaik. Dan bila ini mengacau pemeriksa, ha, mungkin maka dia akan sangat marah. Jawab empat sahaja. Ha? Jangan lebih, jangan kurang. Okey. Contoh, soalan satu. Bincangkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi taburan bahangan suria di permukaan bumi. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah bahangan yang kita terima di atas permukaan? Ha? Sebelum jawab, kita jangan tembak dulu. Kita kena rancangkan. Sebenarnya, kita boleh kelaskan faktor-faktor itu dalam tiga kumpulan, kan? Kumpulan faktor utama itu adalah faktor-faktor angkasa. Sebelum sampai itu, di angkasa itu juga sudah ada faktor. Kemudian, bila sampai masuk atmosfera, ada faktor-faktor dalam atmosfera yang mempengaruhinya. Dan sampailah permukaan, barulah ada faktor-faktor di permukaan yang juga mempengaruhi dia. So, kita harus ada jawapan dalam tiga-tiga kumpulan ini. Jangan pula kita menumpukan semua jawapan kita satu faktor saja. Ha? Apa akan terjadi sekiranya jawapan kita hanya mengandungi faktor angkasa saja. Yang lain tak ada. Tapi kita jawab dengan sungguh baik. Ha? Tulis satu buku dalam faktor-faktor angkasa. Ha, anda, anda hanya boleh dapat tiga per 1 daripada jumlah markah. Jadi 25 kalau jawapan sungguh baik pun 25 bahagi dengan 3. 7 atau 8 markah saja. Sebab dua dua faktor lain you tidak sentuh pun. Ha? Kalau you jawab dengan sangat baik, faktor 1, faktor 2, 3 you ada satu jawapan, ada dua jawapan, tiga-tiga pun ada, mungkin boleh dapat lebih. Okay, jadi jawapan kita merangkumi semua tiga kumpulan ini. Mesti. Ha? Katakan kalau kita ada tiga ni, uh, you ada tiga dalam tiga faktor dalam satu, kumpulan satu, tiga, nombor dua, dua dalam nombor tiga, ada lapan faktor. Ha, jadi itu adalah jawapan yang baik. Uh, ah, okay. Jika jawab dengan betul lah kan. Ha, bukan ada faktor tapi tak betul pun. Ha. Okey, faham lah? Ha? Okay. So, setiap jawapan itu, setiap soalan itu, dia ada skema dia. Ha? Bukan bukan tembak saja macam rambang. Dia mesti merancang dengan baik. Tengok, jumlah dia ada begitu banyak. A, B, C, D, ha? Faktor A itu ada 4, faktor B itu ada 2, faktor 3 itu ada 5 juga. Jumlah ada 11 faktor. Okay. Kalau anda 3, 3, 3, 9, you boleh dapat A. 2, 2, 2, tak boleh dapat A. Mungkin paling baik pun boleh dapat B saja. Okay. Daripada 11 faktor itu, sekurang-kurang mesti ada 7 atau 8. Dan juga daripada semua kumpulan. Ha? Saya tidak harap bahawa anda boleh jawab semua. sebelas dari sebelas atau kadang-kadang 11, you ada dua belas itu mesti A plus lah kan. Ha. Kalau macam begitu, ada sebelas waktu ada tujuh atau lapan sudah memadahi. Kalau jawab dengan baik, anda boleh dapat A. Okey? Faktor-faktor mesti nah, ha, merangkumi ketiga-tiga kumpulan. Setiap huraian itu mesti sokong dengan data mesti bincang. Jangan bincang saja. Salah satu faktor di angkasa yang mempengaruhi matahari uh, apa ni uh, jumlah bahangan adalah jarak antara bumi dengan matahari. Itu berhenti dah. Mestilah sebut jarak dia berapa jauh bandingkan jarak itu dengan Marik dengan Jupiter. Ah baru dapat ha, bukti itu. Ha, mesti ada data macam itu untuk menyokong menyokong faktor itu. Ataupun bila kita bincang tentang orbit bumi, orbit bumi mengelilingi matahari juga mempengaruhi uh, apa ini, jumlah yang diterima sebab ada semasa uh, masa-masa tertentu bumi sangat dekat, ada masa tertentu bumi lebih jauh, habis berhenti. Tapi berapa jauh, berapa dekat tak sebut. Kena sebutlah. Masa perihelion ha, jarak dia begini ah ha, lebih. Ah masa aphelion dia jarak begini ha kurang. Ah ha. so data itu mesti ada. Okay. Saya rasa semua orang boleh tembak macam tu, tapi cuma mesti data dia tak ada. Mesti ada bukti dia. Ha? Sokong dengan data, dengan bukti. Dan kalau boleh dengan contoh dan kulit juga kalau boleh dengan gambar raja. Saya rasa untuk orbit bumi perlulah kita lukis gambar raja orbit itu. Ha. Walaupun bukan cantik-cantik macam Lat, ha? Datuk Lat. Kita lukis juga ya boleh nampak dah. Ha. ha. Impact meteorite tak perlu gambar lah kan. <laughs> Impact meteorite perlu jelas saja. Ha? Bukan semua mesti ada gambar <laughs> saja. Ha? Okay? Yang boleh pakai, kita boleh pakai. Ha? Kalau tak perlu, janganlah kan. So, saya tidak akan bincang semua sebab semua benda itu you sudah tahu. Cuma ha, di sini saya akan menekankan cara untuk mendekati soalan saja. Kan? Saya harap benda itu you sudah tahu atau faham. Dan kuliah pun sudah ada. Ha? okay. soalan kedua. Okey bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kitaran hidrologi. Kitaran hidrologi. Ha? Jadi uh, pertama kali kita kena huraikan apa maksud itu kitaran hidrologi. Ha? Dia merupakan perubahan fasa air uh, dalam tiga fasa itu. Cecair, wap dan juga pepejal. So, huraikan benda ini secara ringkas. Kemudian barulah kita bincang faktor-faktor dia. Salah satu faktor itu ialah iklim. Suhu dia, tekanan, kerpasan, angin dan lain-lain akan mempengaruhi sejatan. Semakin panas suhu, semakin banyak sejatan. Ha? Dan seterusnya. Kemudian badan air, mesti ada badan air. Semakin besar badan air, semakin banyak sejatan. Tak ada air macam mana mahu sejat. Sejat dari mana? Mesti ada satu sumber. Ha? Macam laut, tasik dan sebagainya. Ha, dalam gurun itu betapa panas matahari pun tak ada guna sebab tidak ada badan air. Okay? Kemudian tumbuhan juga sangat penting sebab mempengaruhi perpeluhan. Misalnya hutan, ha? hutan katulistiwa. Juga banyak air boleh tersejat ke atas melalui perpeluhan. Kemudian selain itu, cerun dan aspek. Setengah cerun menghadap matahari lebih tinggi sejatan dia. Yang terlindung itu tidak ha? sebab terlindung. Terlindung daripada matahari terlindung daripada hujan dan sebagainya. Awan kabut dan kabus juga terus mempengaruhi ya, kitaran. Bila sudah ada kabus dan uh, awan, sudah mm, atmosfera sudah tepu dengan lembapan, jadi sejatan tak boleh berlaku lagi. Sebab sudah tepu. Sungai juga mempengaruhi sebab membawa air ha, uh, daripada hujan balik kepada laut Air bawah tanah juga merupakan simpanan. Ha? Pada masa kering, air itu boleh naik ke atas. Dan akhir sekali sangat-sangat penting adalah manusia. Saya rasa bila kita diperlukan untuk bincang faktor, uh, salah satu faktor yang kita tidak boleh lari ialah manusia. Sebab manusia boleh membina empangan, ha? manusia boleh uh, membuat macam-macam lah untuk mempengaruhi sejatan. Okay. Ada baik dan juga ada buruk. Kena dua-dua bincang, yang positif dan negatif uh, pengaruh manusia itu. Okay, terus ke nombor tiga. Saya ada sembilan contoh soalan. Ha? Kena cepat sikit. Huraikan konsep pendekatan sistem dan bincangkan faktor-faktor mempengaruhi sistem atmosfera. Jadi kita, anda mesti tumpu kepada sistem atmosfera. Tak boleh ambil contoh lain. Tak boleh ambil hutan, sungai, ataupun uh, kilat, ataupun uh, angin. Ha? Kita hanya boleh tumpu kepada sistem atmosfera sebagai contoh. Lalu bincang pendekatan itu. So mula-mula kena bincang apa itu pendekatan sistem. Nah, sistem itu adalah apa? Pendekatan sistem ia adalah apa? Semua itu telah saya buat dalam kuliah. Dan lepas itu barulah kita bincang faktor yang mempengaruhi atmosfera. Apa itu atmosfera? Okay? So sebenarnya dalam huraian pertama itu bukan saja perlu huraikan apa itu sistem, perlu kita huraikan pendekatan sistem dan juga sistem atmosfera dalam situ secara ringkas ha? setengah muka surat. Lepas tu barulah bincang faktor dia. Matahari sebagai satu faktor yang sangat penting sebab dia adalah sumber tenaga. Atmosfera itu sendiri dari segi pantulan, serakan, serapan, semua proses-proses itu saya telah bincang secara mendalam. Kemudian uh, biosfera sendiri sebab berinteraksi dengan atmosfera. Litosfera, tanah, hidrosfera, kriosfera adalah air, semua itu mempengaruhi kitaran hidrologi sebab menyumbang air kepada atmosfera dan menggerakkan kitaran itu. Okay. Dan akhir sekali manusia. Okay. So, semua faktor itu boleh mempengaruhi dari segi positif dan negatif. Tolonglah bagi contoh dan sebagainya. Okey, soalan nampak kata iklim merupakan sebab utama membawa kepada kemusnahan sistem hutan di dunia. Bincangkan. Soalan macam begini memerlukan pendirian. Kalau anda just bincang saja tidak ada pendirian tidak akan dapat A. Sebab soalan itu minta pendirian anda. Minta pendapat anda. Adakah setuju atau tidak? Anda boleh setuju atau tidak setuju. Yang penting beri sokongan, beri bukti dia. Setuju ada bukti tak? Tak setuju ada bukti tak? Tapi mesti pada penghujung soalan itu mesti anda mesti ada pendirian you tak boleh berdiri di atas pagar. Okay? Adakah kemusnahan hutan disebabkan semata-mata oleh iklim? Memang kalau setuju anda akan terperangkap. You tak boleh setuju. Sebab iklim halah hanya satu daripada faktor yang menyebabkan hutan itu musnah. Sebab iklim berubah. Tapi yang penting itu adalah faktor-faktor lain. Lebih penting adalah <laughs> faktor manusia yang membalak. Betul kan? Ha? menebang hutan dan sebagainya. So mula-mula kena bincang tentang apa itu sistem hutan. Kenapa hutan dipandang sebagai satu sistem terbuka macam-macam. Kemudian perlu juga kita hurai sedikit tentang apa jenis hutan yang terdapat di dunia. Macam hutan katulistiwa, hutan sawana dan macam-macam. Tak perlu panjang, cuma just menunjuk bahawa anda faham apa itu sistem hutan. Kemudian barulah bincang faktor-faktor yang mempengaruhi kemusnahan. Apakah ancaman yang menyebabkan hutan itu semakin uh, kurang di dunia? Huh? Ha? Sebab dia iklim memang suhu kilat itu menyebabkan hutan terbakar kan? Ha, menyebabkan kebakaran hutan. Ha, kerpasan angin awan boleh membawa banjir. Banjir juga boleh ha, memusnahkan hutan. Itu secara, secara semula jadi. Okay. Selain itu hidrologi juga mempengaruhi uh, uh, hutan sebab tsunami kita ya semua semua bakau uh, boleh dimusnahkan disebabkan tsunami uh, disebabkan hujan asid uh, hujan berasid jika berlaku gunung berapi berlaku air hujan campur dengan uh, habuk-habuk uh, boleh jadi asid asid itu boleh mempengaruhi memusnahkan itu dari segi hidrologi tumbuhan lain tumbuhan lain itu membawa penyakit uh, penyakit hutan itu merebak dan semua pokok mati ha? juga boleh menyebabkan uh, hutan itu musnah disebabkan oleh penyakit ha? penyakit pokok itu sendiri dan juga pokok-pokok itu menjadi persaingan kepada pokok ha? satu contoh yang baik adalah uh, apabila uh, setengah tumbuhan dibawa daripada tempat lain masuk dalam satu hutan tumbuhan itu uh, adalah parasite ha? dan dia semakin lama dia uh, menjajahi tempat-tempat ha? yang uh, di, digunakan oleh pokok-pokok asal. Pokok asal tidak dapat bertanding dengan yang pokok baru ini. So itu sebab pokok asing. So itu juga boleh memusnahkan hutan. Cerun aspek, ha, setengah cerun itu terlindung atau uh, tanah runtuh berlaku juga boleh memusnahkan hutan. Sungai, ha, aliran sungai, hakisan juga boleh mempengaruhi hutan, air bawah tanah, serangga binatang sangat penting juga. Ha? Sebab serangga binatang uh, mempengaruhi pendebungaan dan juga boleh membawa penyakit ha? kepada pokok dan sebagainya. Manusia. Saya tengok akhir sekali manusia. Dan saya rasa manusia adalah besar sekali. Faktor besar sekali. Ha? Menyebabkan uh, hutan itu semakin musnah. Disebabkan oleh uh, penyah hutanan, pembakaran hutan, membina empangan, pertanian. Tengok banyak ha? perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia itu uh, mengancam uh, uh, hutan. Setiap huraian mesti sokong dengan data, dengan contoh dan juga kalau boleh dengan gambar rajang. Nombor lima, bincangkan unsur-unsur iklim sebagai sumber asli dan bencana alam. Sumber asli. So, jadi jawapan macam begini, harus kita agihkan masa separuh untuk sumber, separuh untuk bencana. Sebab iklim itu ha, kita kena bincang dia sebagai sumber dan juga sebagai bencana. Sebagai sumber tengok ah ha, sumber ha, tenaga suria, tenaga uh, suhu, kelepasan angin semua adalah sebagai sumber. Okey. Ha, kenapa kita bincanglah tenaga suria itu mungkin kita dapat ah ha, solar energy, ha, suhu itu kepanasan kita dapat digunakan ha, ha suhu itu untuk ha, memanaskan Uh, suhu itu juga uh, penting untuk pelancongan. Kerpasan adalah sumber air. Angin juga adalah sumber tenaga dan sebagainya. So, tengoklah semua ni kena bincang. Banyak sekali ha, sebagai sumber. Sebab itu bahaya soalan macam begini nanti kita tidak cukup masa untuk jawab bahagian nombor dua itu itu bencana. So, kena agihkan masa dengan yang baik. Okay. Iklim sebagai bencana juga banyak faktor kena bincang. Ha? tenaga suria pada satu masa adalah baik tetapi kalau berlebihan mempengaruhi penyakit ha, juga menyebabkan uh, apa sunburn menyebabkan uh, kanser kulit dan macam-macam juga menjadi bencana so banyak sekali apa apa akan berlaku jika kita sudah jawab dengan sangat baik dalam satu bahagian tapi tak ada masa tinggal dua minit saja ha peperiksaan akan tamat ini ini soalan empat kita sudah jawab ini dengan betul sekali. Ha? Bagus sekali. Semua faktor sudah ada tapi bahagian B tak sempat jawab macam mana. Ha? Kita boleh bagi point form. Kita bagi point form. Ha? Tak ada masa. Ha. Okey, lepas tu point form buat macam begitu. So, pemeriksa tahu, ah ha, ini budak faham. Tapi tak ada masa. Ha? Tapi jangan merayu lah dalam situ. Ha? Tak boleh tak boleh merayu. Ha? Okey, contoh nombor enam. Kenapa unsur-unsur iklim agak berbeza antara Kuala Lumpur dengan Ulu Langat? Kuala Lumpur itu bandar, Ulu Langat itu desa. Ha? Jadi, jawapan adalah diperlukan membandingkan iklim di bandar besar dengan iklim di luar bandar. Itu saja. Okey, sebenarnya. Kalau anda tak faham apa itu Ulu Langat, you tak payah, tak boleh jawab benda ini. Ha? Okey. Faham ah? Sebenarnya ditanya apa yang ditanya adalah perbezaan iklim di bandar dengan di luar bandar. Okey, Ulu Langat merupakan kawasan desa yang diliputi oleh hutan. So kita kena bincangkan semua unsur-unsur inilah. Ha? Suhu, bahangan suria, komposisi udara, ha? uh, kerpasan, angin, kelembapan dan lain-lain. Okay, dan itu kita boleh dapat dari uh, kuliah dalam iklim bandar. Okay, ada perbezaan tu. Soalan tujuh, apakah daya-daya menghasilkan angin monsun? Bincangkan bagaimana angin monsun mempengaruhi geografi manusia di Malaysia. Ada dua, bahagian A itu apakah daya-daya? Daya itu ada empat, okay? saya akan bincangkan. Kemudian bahagian B itu bincangkan bagaimana angin monsun mempengaruhi geografi manusia. Apa itu geografi manusia? Geografi manusia geografi manusia macam pertanian, macam ekonomi, macam budaya, uh, pelancongan, itu geografi manusia, okey? Jangan bincang pula bagaimana angin monsun mempengaruhi suhu. Suhu itu geografi fizikal, okey? Contoh jawapan ada dua bahagian. Dua daya-daya ada empat. Ha? Daya gradient, uh, tekanan, daya korelis dan daya geseran. Macam begini, okey? kena bincangkan ha, pengaruh bagaimana tekanan tinggi berlaku pada angin monsun timur laut itu dan pada masa sama tekanan rendah di Australia angin itu bergerak tengok yang biru cerah itu daya cerun tekanan sebab ada cerun sangat tekanan tinggi ini setengah tekanan rendah so, dapat satu cerun ha? itu ialah daya cerun kemudian apabila angin bergerak ditarik ke kanan oleh daya Coriolis DK ha? uh, bukan Dewan Kuliah, Daya Coriolis, ha? Uh, ditarik ke kanan yang hijau tu. Ah, itu daya nombor dua. Okay. Dan juga apabila meniup di atas daratan atau meniup di atas bandar, dia ada geseran. So, Dharma tiga itu daya geseran. Okay. Walaupun geseran itu kurang kuat berbanding dengan uh, daya cerun ataupun dengan daya korolis. Geografi manusia itu perlu bincang adalah pertanian pertama sekali ha, monsun timur laut itu membawa banyak hujan ke pantai timur aa, ah, dan sangat penting untuk penanaman padi okay, seluruh musim penanaman padi di pantai timur itu bergantung kepada datangnya angin monsun timur laut yang membawa hujan yang lebat okay. aa, ah, sekarang ini disebabkan oleh adanya ancaman El Nino sedang dibincangkan oleh kerajaan aa, ah, tentang bagaimana kita nak agihkan ataupun nak mulakan uh, musim penanaman barangkali perlu ditangguh uh, macam kita punya latin dance perlu ditangguh sebab uh, peperiksaan sudah datang ramai orang sudah cakap uh, batalkan bukan batalkan kita tangguhkan ke semester depan uh, ha? okay? semester depan saya cuba untuk buat uh, koke lah uh, ha? harap, harap boleh uh, sedang kita bersenang boleh dapat koke ada maka juga Okey, ada sebarang soalan? Saya kena terus cepat lah. Ya. Okey, ini pengaruh positif dan ada pengaruh negatif pula. Ha, tengok. Lihat geografi manusia. Apa yang dimaksud oleh bahaya dan bencana? B, itu A. B, merujuk kepada salah satu bencana di negara anda, huraikan sebab-sebabnya dan langkah-langkah mengatasinya. Senang sekali kita cari banjir. Ha? Sebab banjir adalah bencana yang besar sekali melanda uh, Malaysia. So, bahaya dan bencana senang saja. Lah, ha? Bahaya adalah satu keadaan yang mengancam tapi belum berlaku. Ha? Tetapi, bencana sudah berlaku. Dan juga, bencana itu membawa kesan yang teruk, yang serius. Bagi contoh-contoh dia. Okay? Kejadian melampau, melapak takar pun ada. Semua ada. Definisi banjir, ya perlu diberikan ah, jenis-jenis uh, banjir ini barangkali tak perlu ha, sebab kita menumpu kepada Malaysia saja. Uh, Okey, banjir monsun di Malaysia disebabkan oleh apa? Guna peta untuk menghuraikan angin monsun, membawa banjir monsun. Ha, itu dia. Setiap kali monsun timur laut berlaku, terdapat banjir musiman di sepanjang pantai timur Kelantan, Terengganu, Pahang dan baru-baru ini Johor. Ha? Masa dulu Johor tidak dipengaruhi tapi sekarang Johor pun sudah dapat. Ha? Ini banjir kilat adalah disebabkan oleh perubahan permukaan bumi di bandar khususnya. Tukar dari hutan kepada yang ini ha? menyebabkan banjir kilat. Sebab tidak ada pokok untuk menyerap air eh, dan juga air hujan tidak boleh menyerap ke dalam sebab di kawasan bandar itu semua terdiri dari simen tidak ter, uh, permukaan tidak terlap air so cepat-cepat hujan masuk dalam longkang cepat-cepat masuk dalam sungai sungai tidak ada masa untuk menyalin ha? cepat sekali berlaku ni So kita teruskan dengan apa langkah untuk menangani dia banyak ha, dah kita boleh buat empangan ha, kita ada sebenarnya dua kumpulan uh, langkah. Satu ialah langkah berstruktur. Langkah berstruktur adalah membina, macam membina empangan, itu struktur engineering, kejuruteraan. Membina terusan, membesarkan uh, itu ha, uh, arus ataupun uh, laluan sungai, uh, mengadakan pintu pasang surut, saliran mesra alam macam-macam. Ha? Itu memerlukan pembinaan. Kemudian kita ada langkah-langkah tidak bersuktu, bukan bersuktu, berdasarkan kepada ha, berisiko banjir. Ah, undang-undang. Uh, undang-undang penting juga ah, untuk uh, memastikan bahawa uh, manusia tidak membina uh, kawasan perumahan yang dekat dengan kawasan banjir kan. Semua semua ini tidak perlu tidak perlu membina apa-apa. Ramalan cuaca macam-macam itu semua adalah baik juga untuk mengurangkan ha, uh, pengu, uh, kehilangan harta dan juga uh, kematian disebabkan oleh banjir. Itu adalah uh, sepatutnya bukan persekutu itu langkah-langkah manusia lah kita boleh kata, ha, langkah-langkah ha, kemanusiaan. Okey, akhir sekali, bincangkan bagaimana iklim mempengaruhi kesihatan seseorang. Itu sebenarnya kuliah saya buat. Ha? So untuk mendekati soal, soalan ini memang soalan itu sangat luas. Kita perlu mula-mula membincangkan secara umum apa yang dimasukkan oleh kesihatan itu. Ha? Apakah faktor-faktor yang menentukan kesihatan sebenarnya? Ini akan membawa uh, kefahaman kita menunjukkan kepada pemeriksa bahawa kita faham bahawa kesihatan seseorang itu bukan semata-mata disebabkan oleh iklim. Kita tahu bahawa kesihatan dipengaruhi oleh banyak faktor yang lain. Tapi iklim itu salah satu daripada faktor itu saja. Itu saja. Tak perlu kita masuk membincang secara mendalam apakah faktor-faktor itu. Kita tunjukkan ini sudah cukup. Ha? Yang penting kita memberi tumpuan kepada iklim. Ha? Itu budak, ha? doktor akan belajar semua ini. Kita hanya yang merah itu saja. Okey? Ha. Dan uh, kalau maupun kita boleh bincang ini kesihatan manusia uh, dipengaruhi oleh perubahan iklim dan lain-lain. Uh, kalau dapat tunjukkan gambaran itu baik juga. Uh, kita dalam situ lihat ada banyak faktor iklim yang mempengaruhi kesihatan. Ultraviolet lampau, uh, uh, kita ada uh, penandusan tanah, krisis air. Semua itu akan mempengaruhi kesihatan manusia. Tak cukup air, susahlah kan? Uh, tak cukup tenaga susah lah, Tak cukup makan lagi susah. Macam mana boleh sihat kalau tak cukup air, tak cukup makan, ha? tak cukup uh, apa uh, sumber dan sebagainya. Sebab semua itu adalah dipengaruhi oleh iklim. Okay. Dan berilah bukti-bukti ha, bagaimana iklim mempengaruhi kesihatan ha, keluar daripada Malaysia, berikan contoh-contoh di luar negara, ini menunjukkan bahawa anda telah membaca secara luas. Sedangkan orang India mati pun you tahu. Ha? Orang Afrika mati pun you tahu. Ha? You tahu tentang semua ini. Ha? Menunjukkan ha? betapa kesihatan. Kesihatan manusia bukan sahaja dari segi uh, penyakit, kesihatan itu dari segi keseluruhan ha, dari segi uh, cukup makan, kediaman, minuman dan juga ada apa-apa bencana yang mempengaruhi manusia. Apa saja ha, yang mempengaruhi uh, manusia itu dari segi fizikal atau mental ha, adalah uh, boleh dikira sebagai kesehatan. Kemudian kita kena huraikan pengaruh setiap unsur iklim ya, kita boleh pecahkan bagaimana uh, cuaca yang berbeza itu menyebabkan uh, pemanasan global. Anda boleh tumpu perhatian kepada pemanasan global, ha? menyebabkan suhu yang panas, menyebabkan uh, suhu yang sangat rendah, ha? kesejukan yang melampau, kepanasan melampau, membunuh. Memang boleh membunuh orang. Tengok, banyak contoh dia. Thank you. Perubahan iklim juga menyebabkan bencana. Ha? Kita boleh bincang bencana. Bencana boleh mempengaruhi kesihatan. Memanglah. Ha? Ada bencana, kita tak ada air, kita ha, ter, uh, terdedah kepada ha, apa ini, penyakit, ha, uh, boleh mati lemas, kita punya tumbuhan, tan tanaman mati, tak cukup makan. Macam-macam boleh berlaku jika ada bencana. Okay? Suhu melampau, membawa kepanasan. Contoh bagus sekali adalah gelombang hangat. <coughs> Suhu. Gelombang hangat membunuh. Ha, itu contoh-contoh dia. Tak perlu bagi semua lah. Bagi satu, dua sudah cukup. Ha? Gambar aja itu tak payah tunjuk, okey? Ha. <laughs> saya saya cuma tunjuk saja. Okay, yang penting itu ialah data dia, data dia. Okay, tempo sejuk pun boleh ya juga membunuh ha? dan ini berlaku setiap tahun di Kanada di negara-negara yang mem, uh, mengalami iklim sejuk memang bila uh, tempo kesejukan berlaku uh, sangat teruk ha? ramai orang meninggal. Ha? Tengok tu. Ha? Saya sudah bincang semua itu ha? contoh dia setiap tahun tengok negara-negara itu ada kematian. Bagaimana tak tak boleh mat, ha, tak ada? Mesti ada sebab apa? Setiap tahun uh, suhu jatuh di bawah kosong. Kadang-kadang tolak 20, tolak 40 pun ada. Ha? Kerepasan melampau juga boleh membunuh. Ha? Khususnya hujan air batu dan sebagainya. Ha? Tunjukkan contoh itu. Ha? Kemarau besar, di Amerika digelar sebagai mangkuk debu. Ha? Boleh bagi contoh itu sebagai kemarau yang besar sekali. Okay. Yang penting saya rasa kita perlu bincang iklim mempengaruhi wabak penyakit. Sebab dia lebih khusus tertumpu kepada Malaysia. Sebab di Malaysia sekarang kita ikut musim uh, demam denggi dan malaria berlaku dipengaruhi oleh hujan ha? suhu panas memang tapi suhu kita tak banyak berubah yang berubah banyak itu adalah hujan masa ah, baru-baru uh, saya baca dalam surat khabar dalam tempo 2 1-2 bulan ini di Perak ha? Ah, misalnya di uh, negeri Perak jumlah case denggi sudah kurang sebab uh, berlakunya tempoh panas Tempo panas tak ada hujan tak hujan tidak ada ini air-air yang di mana dia boleh membiak ha? So tempo panas adalah baik ha, untuk mengurangkan uh, pembiakan nyamuk dan juga denggi. Tapi musim hujan itu kita akan lihat case case denggi itu akan naik. Okey, itu juga ada korelasi yang positif. Ha? Ah. Okay. Itu contoh-contoh deh. Saya tidak harap anda boleh memberi semua ni. Tapi yang penting, ha, dia punya itu saja. Pencemaran udara, itu iklim mempengaruhi kematian juga. Ya. Bagi contoh-contoh inilah. Walaupun Malaysia tidak contoh-contoh bagus dari Malaysia adalah jerubu. Kita tidak ada banyak kes kematian macam begini ha, yang berlaku di uh, negara lain. Jerubu lah ha, yang penting sekali ha, mempengaruhi kesihatan. Ha, tengok, itu ha, kesihatan bagaimana kesihatan boleh terjejas akibat daripada jerubu. Dalam kes jerubu Asia Tenggara 97, lebih kurang 70 juta orang dapat ha, eh, kesan buruk. Lepas tu ada kesimpulan, itu dia. Ha. Sebab-sebab iklim mempengaruhi kesihatan. Ha? satu dari segi kematian, dari segi kesihatan, uh, penyakit, ha? dari segi sumber, dari segi bencana. Kesemua itu kita boleh bincang. Dan bolehlah rumuskan bagaimana kita boleh menangani isu itu dengan cara-cara ini. Untuk ha? mengurangkan pengaruh iklim terhadap kesihatan manusia, kita boleh ha? menjalankan aktiviti-aktiviti uh, ini. So, di situ saja saya mengucapkan uh, terima kasih dan juga uh, harap-harap uh, semua akan dapat makan yang baik dan uh, kita mungkin boleh jumpa lagi pada SEM depan, tahun depan, bukan dalam khusus ini.